والنار لأهل الزي والضلال الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه ولا يقابلون أوامره بالامتثال ولا يستجيبون داعي الله في رمضان ولا شوال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا Amma ba'ad para pemirsa, para mitra pengajian baju gidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo PBT Banyu On atau Zantrios Banyu On juga Imo Banyu On atau yang melalui 2 meter band 103 14103 atau 14803 juga 14 814 atau 14393 atau juga yang melalui RPO-RPO lainnya yang melalui radio-radio FM Al Kairu FM 1 Al Kairu FM 2 juga yang melalui Setabu FM, Permata FM, Banyugida FM atau yang melalui loudspeaker loudspeaker pengeras pengeras suara yang melalui sound sound system sound sound aktif melalui big sound atau yang melalui konferensi telepon juga yang melalui media lainnya yang sangat kami muliakan khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh.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 Malam antara setiap jenis sebuah ratus itu sana. Bata ira benda belakang aku apurna. Selamat dari seksan Allah. Tetap yang ahli surga setengkih. Kayaknya ridhan Allah kayaknya syafatnya pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syafatnya pun para ulama, para ulia, para syuhada, para solihin, para guru, para pengesepuh. Ben malam antar kayaknya barokah, barokah pun saya keseput. Petan guru setuju serang anak foto, petan guru setuju keluarga, petan guru setuju santar-santar, petan guru setuju jemaah, petan guru setuju. Orang yang saya tawasul ke lembantan kuli setajah. Saya aturan kenceran ke fokusan ke aku ibatan kuli setajah. Orang yang saya kebaik fokus dapatan kuli setajah. Moga-moga senantiasa mendapatkan keridaan serang pengampunan Ipun Allah subhanahu wa ta'ala Mater mendapatkan kelampuan serang belas kasih sayang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah pun Allah. Mendapatkan barakah, barakah pun pengajian. Barakah, barakah pun kepekusan. Barakah, barakah pun bulan Ramadan. Barakah, barakah pun puasaan. Barakah, barakah pun amalan-amalan Ramadan. Barakah para ulama, barakah para awliya, barakah para syuhada, barakah para solihin, barakah para guru, para bangsa sepuh. Al-Mata daripada nak tambah barokah umrah, barokah ilmu nah. Barokah rata, barokah rezeki barokah aban, barokah anak foto barokah keluarga nah, barokah santri-santri nah, barokah jemaah nah, barokah jamiah nah. Barokah setaja kenikmatan kenikmat nah, ban malam matar kalaban. Barokah-barokah pun suka sebut juga nah, barang nah. dengan tambahan taufik serang hidayah Ibn Allah Subhanahu Wa Taala tetelan jalan Ibn Batal Tuna Allah daripada kecemburan, kecemburan, kekompiran, kekompiran, kebungaan, kebungaan, kebahagiaan, kebahagiaan dunia akhirat. Muka-muka kesusahan, kesusahan, lah. kesempakan, kesempakan, lah. keserobekan, keserobekan, lah. keselakuan, keselakuan, Bermatul pokok majerawatan kalau bukan kempang. Perintah butuh kangku yang otang. Bantul oleh berjalan potang bawa tangan. Kamu que pernah jumpa rezeki O Oleh rezeki sehalal ala Kamu semaroca. pernah como que para husnul khatima. E eh, para la chang omar lo matal. benda ke Allah. La umur itu edul menjunjung tinggi agama Allah. E eh, para sehat, beres, selamat, aman, dijajopan, di musibah, di pedai, di bencana, di malapetaka. Selamat dari petana-petana, selamat dari kedolim, dari sedolim, dari tengki, dari orang yang setengkih. Jadi telep orang si telep pada nyana sila nyala ganggu dia ganggu eh, selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kelin ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lopan ate mate na ate Ibrana eh, kuat iman kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah di dalam pandalam pandai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa nersaki perjuangan-perjuangan pun para ulama bisa tetap jalan, tetap sabab, tetap perantara ke angkui kuatik. Islam berumat Islam, cajian Islam berumat Islam, mandang Islam berumat Islam. Ini para ini tambahin ilmu si banyak si manfaat si barokah. Ya, para kita hajar kalau kempang kerja baik kita kita dan sukses susahan. Ya, para terkabul pernyonan pernyonan.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 Alhamdulillah, di eh, dalam bulan Ramadan kita bisa nambahin atau ngak-ngingain ilmu. Kangkui tetipa kana ate, Rezekin ateh kata ilmu. namun ate gak ditodeng kadeng keli. Ate ni kadeng kadeng kajel. Ate ni kan ibarat bumi. Bada bumi sesubur, bada bumi sekajel. Pengajian kan minang ke ojen. Pengajian serabu kapi o cenin ke kapi baik atas setepan keli setepan buli setepan kajal seramin seramin ke kapi sekajal atau sesubur sebadan ateh seramin kapi cuma si bisa ngalak manfaat kalaban ojen namung ate-ate si tak keli ate si subur ate si tak kajel mentepak ate si kajel tegala yo jenin bumi gak disak tak kelim tembuh Ikanya mana bumi kajel. Bumi si tak subur. Mana lebih tepat dekat bumi si subur. Kalau bangsa sebab ocen. Tembu. Kan pungkan, kan pungkan. Nyena pasana. Sejena nyena. Begitupun pengajian. Mun etere mabun orang si tepat. Ah, tena tepan. Tak keli, tak buli tak kajal. Maka fakal tembu ilmu ka itu arapah pengamalan pengamalan. Fakal tembu ilmu ka itu arapah ki kelakuan-kelakuan sebagai implementasi dari ilmu nah. Selam pun lai kandi. Dharma kan kui tak makhliat teh. Ini ke di antaranya si pasanan bi Allah Ta'ala. E wajib ki sebulan Ramadan kan kui apuasa. Tipasaan kento Eh, dalam rangka tak mekeliat eh. Tak mekajal at eh. Tak membuli dekat at eh. Tak memate dekat eh. Mana bi pas tak apa sekali. Eh. Ni kekeli at na, Keli, keli, keli, dibuli na mate was. Mate. Yang dalam setong hadis saya terangkan ini kitab Tambihul Mughtarin halaman 130 Rasulullah matabu la tumitul qalba bit ta'ami wa syarab Cek pemati hati ye kalau ben kanan ben enuman Wa innal qalba kazzar'i ia yamutu idza kathur alayhi alma atrin ben badnavan mentamenan mentamenan ni bekal mati mun terlalu banyak aing makana mun ilmu aing tak tombo dan kan bungkan ni dan mencekung biasa berdemai. Tak tumbuh. Mun banyak keluar, kan ikan bisa mati. Begitupun ateh. Mun banyak kelungakan. Banyak kelunginum. Mati pun puas. Kalau kita maka pasanan eh wajib bagi orang pernikah puasa dalam bulan Ramadan sebulan penting. Orang yang panik mana bi ampun lah. Kenyang meloloh. Banyak keluh esen ada lah abu. Ni kaya mok si maksiat lah. Paling tidak nyece pun nyece ke maksiat. Ini kata dengan puan lah kenyang. Ini ku Facebook. Ini ku Instagram dan lain-lain semacam. Mereka Facebook dan kadang ha, ni kebadan yang ceritan kisah. Ini kemuntupan kenyang dikah? luk nekur dia. Ya. Mai ingat si maksiat deh, Tampilan ni ingat tampilan maksiat. Lepas tu cek tampilan maksiat ni, kita buka ni. Ini kan ada kita ada di depan keli karena ate sekut kenyang. Atau nyecek ke kemaksiatan. Duk engkau nekur anu. Nekur tayangan maksiat. dan lain-lain semacam. Kebun Sidin Ali bin Abi Talib karamallahu wajihah. Ma syabi'atu qattuh illa asaituh aw hamamtu bil ma'siyati. Setiap sengkok dia kenyang. Aro kening mas daki lah maksiat tu bas. Mun kenyang lah maksiat lah. Mun tak maksiat keng lah nyece lah. Nyece ke maksiat. Kenyang boleh bani ku nyece. Cet pasal kongku ke maksiat. Pas ningku ke maksiat jadi. Bah ngidingaki ke maksiat jadi. Bah ngocaki ke maksiat jadi. Pas alako ke maksiat jadi. Bah mangkan tar ke maksiat jadi. Ini kerana gara-gara kenyang nih. Maka Imam Syafi'i 16 tahun ni tak pernah kenyang sekali. Tak pernah kenyang sekali. Apa pula ni? Telepon Imam Syafi'i. Engkau tak kenyang sekali dalam masa 16 tahun dia. Karena kenyang ria berat ke beten. Berat ke beten. Pertama, efek ke beten berat. Pas berdeng efek boleh ke atas. Atas ah, geli mas. Makeli dia ke atas. Benekun ke beten ben ke atas. Ke akal. Ngefek ya. akal jen tompol jen hilang kecerdasan jen hilang akal jen tak cerdas ngefek pole ke mata tedungan bayi monteng lekenyang loloh kenyang keluh Ngantuk tok dia aja. Awai main. Saya dengar melulu lah, guys. Maka nama Nabi orang penika atrawi misalnya. Anak apa maklah ko wai owayan. Oh, Eki kerana apa kah? Minyak helu. Berta. Berta. Telepon orang Arab berodah berta. Banyak kelungakan Ya, waktu na, apukah. Kenapa mak orang bani kadang-kadang sepu tegak tak sepu bulan pasah. Pompo asaur kenyang gelu, Asaur sun, sahur. Cuma jenak banyak riah. Sebab kelabaan sahur sebanyak menikah. Nikah pasangan. ke tedung melolo, ngantuk melolo pasangan. Air dan kadang tak kuat ngantuk sepuh pas. Tak kuat ngantuk sepuh. Teng ampun lah orang yang pernikah. Pertanya berat. Uh, ah, Tanya jatuh kelih kecerdasan jen ke orang. Ngantuk meloloh. Cyber dia melarat. Melarat. Aibah dia betul berat. Dan kadang benih kun betul ni seberat. Mata ni berat lagi. Bulu kotan ni. Kerasa buruk bulu kotan ni. Aku tak hidup dengan malam ibadah ibadah ni jelah kerahat ni ka keli je tak niatkan lah saya ibadah ni malah saya kan niat menikah malah niat maksiat lah. niat maksiat lah. kadang nak kena satri mulai dari pun tu jelah niat ndak maksiat kok bulan apa ramah kok ketakian ni Si ketakian ketakian tu sehasil lah aku ni. Alhamdulillah. Bisa jadi. Kenapa? Kelina hati. Berat pasaran saya berat berat. Jadi berawal dari kenyang pun. saya ke pasaran saya berat berat. Karena apa? Tidak berat. Cetak kenceng ateh. Kenapa pula? Kedli ateh. Gara-gara kenyang juga. Nih. mantap. Cuma lah harus saya ibadah masalah. Yang kita kata pun Imam Syafi'i dalam kitab Ihya Ulumuddin Juz halaman 9 ما شبعت منذ ست منذ ست عشرة سنة إلا شبعة طرحتها من ساعتي لأن الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العين العبادة Kula tak pernah kenyang mulai 16 tahun ni gak kemakin pun ni. Kecuali sekalian guna, Keng tuli buang minggu lah kenyangan ni. Sebab kenyang ni kemak berat kepeten. Maka lihat Maelang kecerdasan. Medetang ngantok. Pas maapas dek kabe kangkui ibadah. Yang eh, dalam kitab Ihya juga yang eh, juz telok halaman petang puluh enam. Ada berlaki. La ta'kulu kathiran fatashrubu kathiran fatarkudu kathiran fatakhsaru kathiran. La ta'kulu kathiran fatashrubu kathiran fatarkudu kathiran fatakhsaru kathiran. Hei para murid, orang-orang se ngarepaki ridha Allah. Ngarepaki wusul ke hadirat Allah. Cek ngakan nyak minyak ben kapi ya. Mun ben ngakan nyak minyak, maka tekangi nu mapah minyak. Mun nga kan banyak ngin mo banyak. Tedu nga banyak. Mun tung tedu nga banyak. Rogi na banyak. Rogi na banyak. Bulan basah. Kada sekoni lah. Sek manfaat aki. Jadi kun kare berde keutamaan-keutamaan. Tapi tak lakonin pun. Keutamaan ni pada baik pun benih bulan Ramadan pun. Tak, tak lakon apa sekali. Akhirnya apa yang terjadi? Teka rogi na rogi banyak. Rogi na rogi banyak. Jadi tiba awal diringatkan lah kan. La tak kulu kathiron, cek ngakannya banyak. Mengakannya banyak, fatashrobu kathiron. Nginum banyak. Tinggal ngakan banyak, nginum banyak, fatarkudu kathiron. Terkata hidung apa banyak segala. Ia mula tidung melolo apa sih terjadi ya fatah Saru kathiran. Rogi senyak banyak. Yang bulan Ramadan tidung sejen banyak. Mas Mestina tidung sejen segoni. Meninggalnya dari keutamaan epon. Bulan Ramadan meninggalkan keutamaan bulan Ramadan mestina sajan ek orang yang tedung etempang ban hari-hari biasa. etempang ban bulan-bulan yang lain. Karena keutamaan pon bulan Ramadan. Sendi keutamaan kan muncul ala kok kefokusan muncul pada neng neng. Rogi. Maka ajunan epon Allah. Epa lapar ni ke kimale? tak banyak banyak minum tak banyak banyak tedung malah tak banyak banyak rogi Ate malah tak geli Ate ni ke bekal bersih Tak kotor Kalau bencara Epa eh, lapar rambut ni Orang ini kesekut lapar, teka aa. Pekan ni jangan cerdas. Sehingga ilmu yang pelik-pelik. Ilmu selos alos. Ilmu selim dalam. Pandai kebisi dijangkau kalau ben akal. Setepan lapar orangnya. Mun orang tepan kenyang, tak mendalam bunda. Berfikirnya tak sampai mendalam. dalam kitab kitab Al-Mukhtar min kalamil akhyar 144 Imam Bishr Al-Hafi madhabu al-ju Yusufil fuad wa yuritul ilma daqiq lapar panika mabersih dekat lapar nika mabersih ban madatang ilmu se lem dalem gak disak madatang ilmu se lem dalem ni kalau ban sebab lapar ilmu bekal sajian banyak bekal sajian mendalam ilmu ni cara berfikirnya juga kan semakin tajam ditingakan cek sampai bi terlebih. Nginum cek sampai bi terlebih. Ben penika menjaga cukun dek kesehatan badan sedih. Eh dalam Al-Quran itu e buat Wa kulu washrabu wa la tusrifu Bengakan nanti bin kapi. Washrabu Benginumati bin kapi. ولا تسرفوا Baca israf di bin kapi. Ya Bani Adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Hei nak foto Adam. Angkui hiasan hiasan ban kapi ketika apa jengah. Nenek masjid-masjid. Mana apa jengah ni apa-apa kus angkui. Cik ngalak angkui pon ropon. Kamu. Kamu angkui sepaling fokus. Sepaling no topen dek kapeten. Termasuk bernana mun parlop anik bernana sepotek. Ini ke mana biar pejeng. Atau cek kun ma pak kus teng tepana chele nan melolo mun ma tebaga matwa wo ngang kui ang kui se gus pakus ting ma tebaga bangiran ben sero ben jugun ka bangiran i eh, ma cekun pangeran ni ka naban matua. Tak ada yang cakap pangeran matua ke ya? Tapi ternyata orang ini kan ke lebih getih. Ayas ias mepokus angkui mun madu buka matuan. Madu buka bekal. Lah. Eden eh, peng ben madu buka Allah. Madu buka Allah. abang seroban. Tegak kita mandi. Kita bau negeri arngit matuk padal ma de baga matu wana matu baga pe kala ni kebuh de omro om masa ma de baga Allah taala ba berarngit pun belo celo celoan bena cem ni kerana kita apa ni ke laki kurang ngaku ngaki dek kajunan ipon Allah kurang ngaparlo kita kutu meningkatkan ketipan apa carana madep dek zat simha agung Biar Allah Ta'ala ipakon ke aku ngakui Syasan dalam setiap asolatah perkena si waka angkoi angkoi sepakus seta kotor di parfum angkoi parfum parok ombau mana tu Allah boleh Selain ini kan wakulu washrabu benga kana tibin kapi washrabu ben ngino mati bin kapi wala tusrifu keng cek betale bet ben kapi termasuk e dalam ngakan ben nginum cek betale bet ngakan ben nginum cek betale bet Nikah resep kesehatan orang penikah tak sampai bi terlebih betelebet. Ini kita masuk resep kesehatan. Ni. Ngakan, kingakan. Nginum, kinginum. Keng kuncak bi terlebih. Wala tusrifu. Biar Allah Ta'ala apa ni kaki tambahin wala tusrifu. Kena ni surat Al-A'raf ayat telah pulatung. Innahu la yuhibbul musrifin. Sang guna Allah tak senang dek orang-orang yang sibuk terlebih. Bi terlebih. Ini kita masuk resep kesehatan. Se tertulis di dalam Al-Quran. Jadi kesehatan. Kekapi ini. Kekuncinya dengan kantor. Ingin akan. Ingin minum. Kencik betul-betul cek terlalu kenyang, cek terlalu berde, cek terlalu berde, Cek saking orang penikah pun langgam malaki. Tebu penikah. Kulu washrabu wala tusrifu. Telok ni kawan. Yak tenor orang ni kata putus ke doktor. Ini kata bunuh ulama. Lau akhudan nasu bihadihil ayati mahtaju ila tabib. Cak sangat orang-orang jadi. Ngalak dek ayat. Kulu wasrabu wadatu sirifu. Ngakan nginum tak bi terlebih. Jadi tak putuh ke kan dokter. Sihat melolong. Karena sumber dari sekapina penyakit ada bersumber dari kenyang awalnya ada kenyang dari kenyang kemudian bisa teti napanya mana emah lambung nikah buah macam-macam bahasa nikah berawal dari kenyang asyiba mamba'u kulli kenyang sumber dari setiap penyakit. Sumber penyakit ini kekenyang. Jadi kangkui resep kesehatan atau penyembuhan si paling pas ingin panika tak ngakan kecuali abek tepan buto ngakan mun ngakan tak sampai kenyang mun ngakan tak sampai kenyang ting ke arah nyaman mbus aneka resep kesehatan. Si paling ampuh. Nikah tak kira capuin penyakit kecuali penyakit pate. Nikah capuin kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah halaman 140. Tiba-tiba ada setong orang acabis. Dekat setong ulama. Minta wajangan. Oh, Apa nak terang ngaji ke itu kiai? Keajunan kiai. Umar ban sengkok ban. Ibn ilmun ulama. Pertama. Yang kedua hikmahnya ahli hikmah. Yang ketiga ibrina rasepah orang-orang ahli kesehatan para dokter. Pertama ilmu ulama. Are ilmu na ulama ay ka balaban sa ko. Mun ba'an inya eh, tanya aki tentang sesuatu, ba'an tak tahu, ngucak tak tahu. Cik Umar tahu. Ada ilmu ulama ni. Ngucak tak tahu. Pada kis ngucak, oh tak tahu. Orang oning, tak oning. Pada Kis. Mana tanya Aki tak tahu. Cik Pak Umar tahu. Ini kenyamanan ilmu ulama. Kemudian, hikamul hukama. Hikmah. Hikmahnya ahli hikmah. Hikmah nikah ilmu sesangat bermanfaat. Seberfaedah. Kenapa? Hikmana ahli hikmah. Iza kunta jalisa qawmin fakun askatahum. Mon ba'an. Alang polong ban orang. Ba'an patuti orang si paling tak bentah. Are hikamul hukama. Si paling tak bentah. Si paling ikhem saya paling membisu. Ketingat je. Arya hikamul hukama. Hikmahnya ahli hikmah. Mun along polong ben orang. Ben peteti orang si paling tak banyak pendan. Si paling tak banyak pendan. Sebab mun beun dia tak pati banyak pun. Tak mun be'en si paling mabuih. Si paling ikum. Si paling tak pentak. Umpama orang jadi, dia. Apa entah sepak tepak. beun termasuk giyah. Oleh giyah. Sebab be'en dia sengi dingakin. Oleh giyah tepan orang siapa entah. Mumpah keleruh pentan orang ruah. Be'en selamat ketibik. Tak nerok salah. Cik tak bentah. Tak narok salah pun. Maka nak. Ngari cara nak. Benda terok oleh hikmahnya ahli hikmah. Bukan patut orang sepaling tak bentah. Mas beda boleh resep kesehatan sepaling ampuh. Sekandi para dokter ahli kesehatan. Be'en mun ngakan. Eh? Be'en ni cek ngakan kecuali be'en ni teruk. Leputuk aku ingatkan. Mun la ngakan deki cek sampai ngerasaki nyaman. Mun lengak jadi ya buan dia. La yanzil bi jasadika ghair maradil maut. Tak kira datang dak ke buan dak ke jasad buan dia kecuali penyakit patah ji kun bas. Penyakit patah. Mun penyakit-penyakit lain insyaallah selamat pun. Kalau bencana lah ni. Mun tak lapar tak ngakan, mun ngakan tak sampai kenyang, Ratu Harun Ar-Rashid. Kita mengkompol dokter ahli dari berbagai negara. Mendatang dokter dari negara India, si paling top. Pas ngalak boleh, nguncang boleh dokter dari Rumawi, si paling top Ngonceng boleh doktor dari Irak sepaling top. Sepaling mahir. Sepaling ahli. Pas ngonceng boleh dari Sawadil Erok. Yang company. Si ngonceng dokter saya top ngetop ke kapi. Sehingga apalah datang, saya akan papa nikah. Maka bi Harun Ar-Rashid. Kata Dabuin, kula ngoncang para ajunan saja. Di tempat kentoh. Kuna keangkui nerangaki tanpa. Kenapa tanpa? Saya tanpa penyakit di dalamnya. Tanpa tanpa penyakit. Tak ada efek samping. Tanpa si bisa ada penyakit. Anikah? Ha, Tore terang aki kapi ini kah? Akhir dokter-dokter panikah? Engki dari India, engki cukan sedari Romawi, engki cukan sedari Irak. Engkau Ikan boleh tentang resepnya tanpa obat yang paling mujarab, yang paling najik, yang paling apa yang mana sepaling pangan, sepaling mangan. saya bisa matada penyakit sama sekali. Ini kesanan sedari sawadil erok kah? Ini kecil lakar sepaling penter nikah. Ini kata ajawab. Ibu ini ni tanya aki sampai. Ah, menurut sampean ketika apa Pak Dokter Sawadi? Beliau pas medebu. Tampuh sepaling hebat. Serta akan mengandung penyakit poleh. Eh, ini ketak ngakan sampai teroh sampai lapar. Pas ambu ngakan tepan menya menengakan. Ambu ngakan tepan menya menengakan. Setuju kapi pasenan. Dokter Indiana, oh, oke okay, setuju. Yang Rumawi, oke okay, setuju. Yang dari Irak juga okey setuju. Tepat sini kecil. Zakar Eka sehat asli Eka sehat. Orang penikah. Apa sah. Eka sehat. Dia kata apa asa yang kun lang orangin nakan ni. Makana Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketok oleh hadiah dari Raja Mokotis oleh hadiah dari Raja Mokokis. Antara lain, Toratur Raja Mokokis sebagai tanda terima kasih dek keajunan pun kajing Nabi, Raja Mokokis kak dinto apareng budak seahli kesehatan, doktor berpengalaman. Ini kasih atur dek ke ajunan pun kanjing Nabi. Pas kanjing Nabi ini kau macam bu. Nah apa parlo ni? Jareng gula ni kau pun lah termasuk kelompok orang-orang saya tak butuh dek ke dokter ini. Pola negula ni kita masuk orang-orang setak ngakan sampai lapar. Mon ngakan tak sampai kenyang. Mak ibu tu kah? Dokter rek. Tak ikut buta pun. Penecukan pernikah. Ekeremen dokter tepak peperangan. Mangkan pas tak ada saya entar sekali ke dokter ni. Tadi orang yang sakit sekali. Biasa nama Nabi orang yang pada perang ni kan rawan. Rawan penyakit ni kak, penyakit ni kak. Dan kadang loka ben semacam. Dia penyakitnya lo cita. Cik yang lana ni era ara sambian. Jadi rawan penyakit. Bini ni ipok jompok. Dengan tempat seka anginan, kapanasan pasana niki napanya meniki dalam suasana pikiran kurang nyaman segala macam juga panik bisa mengefek mempengaruh mempengaruhi dega kesehatan badan tapi ternyata tak ada tayang kui ternyata dokter ni. Nah, wala dah. Engki kerana sahabat nikah kelompok orang-orang saya tak ada er sampai lapar. Mohon ada er tak sampai kenyang. Ini kekut. Resep. Resep kesehatan. Tak ngakan kecuali lapar. Mohon ngakan tak sampai kenyang. dalam kitab Risalatul Muawanah awan belum pulau sangat ada bukti challenge orang kang kui bisa sederhana dalam kan ngakan sederhana dalam kan ngakan Ini kipan ini kecara nasa nikah. Jadi ambungakan tepan menyaman. Tepan nyaman dengan kan ambu pas. Aduh, berat lah kerana ni. Berat. Kira aku ingat ni kecet ilmu dah pun. Mun cek terun lah. Tak ngakan. Muntak cek terun lah tak ngakan. Mun tepan ngakan. Tuli ambu melainkan ngerasa ki nyaman eh temu nah cak orang pernah kata pancik teron Itu eh, mana orang cek terpancik teron apa ni? Kenki, meletak nam PK kanan berarti kan kini ke pun depak ke betul dengarkan letak nam PK kanan mun ki duh ko tak tak tanya manu kerja mun kada tak nyapa nya ko oh berarti kini kan orang lapar kan ki orang lapar ki orang kita pati depak ke waktu nak ngakan se iktisot sederhana se Mungkin lemil lah dekat. Mungkin dia kan. tak ada. Jok kau tak kencang je dengar kena dia. Oh mungkin benda tak kencang. Berarti kita kita kan, cek laparah. Tak lah. sangakan kan ke dek cek lakar mengaku ni. Mula cek lakaran apa-apa ialah nyaman. Ha, lai keteruan tak kena apa. Setiap keakanan lah. Tak ada sepek tampek. Berarti kini ke depak kau tengahkan. Ya kan sederhana enggak kini. tak ngakan kecuali tepan butuh ngakan. Tak tedung kecuali sangat ngantuk. Tak benta kecuali sangat penting. Ini kata pun Imam Hasan Al-Qazaz dalam kitab Al-Qushairi, Al-Risalatul Qushairi ya. Al Bunyi al-amr ala thalathati asya Alla ta'kula illa indal faqah Wala tanama illa indal ghalabah Wala tatakallama illa indal darurah Tak ngakan Kecuali tepaan lapar Sangat lapar Tak minum kecuali sangat ngant Eh tak tedung kecuali sangat ngantuk tak apa kecuali sangat eka putoh. Sangat eka putoh pentana. Bada setong orang. Nek tengah pun lah sanin ke keluarga. Bada teeran lah. tak mau lain kula kuburan tak ngakan jenggo. Bila tu eren? Sobung mas. Sobung tu eren segala semakin ni kan. Mular masalah. Orang lelaki ni kan mular. Akhir beda si atanya. Puh, sambian cereng rengkun tak tak mangki teeren kini kemak mular sambian ni kan. Cik sampean ampun dah sepuh, dah dewasa. Masa mular mungkin tak ada saya tak dengar nikah. Pas aja buat. Bah. Kula ni ketak nangis. Pola nak tak ada saya kaharan Nangis gula ni ke benih nangis pola nak susah. Tapi gula ni kan nangis pola nak bunga. Mak bisa bunga. Engki. Berarti gula ni kan pun ledak pada buat orang soleh orang soleh ni kalah karan cek lah kan lapar melolo. Tetapi gue lepas cek punga nama ken ni kan. Ni ke gue nyeropanin orang si soleh. Orang soleh ni ke tak pertengahkan. Orang soleh ni kebanyakan lapar. Tetapi makan gula ni ke tak nemu kakanan makin ni ke bunga. Berarti gula ni ke pun lah seropah. Dek pada benar orang soleh. Ni ke saya ke bunga gula sampai kata tangis bikul nangis haru beni nangis karena gula ni kesusah beni pola na lapar beni nangis keperakan pola na bisa lapar berarti ampun lebih senyeropanin orang soleh ni kesih tangis kule bagi orang yang saya faham kata Abu Sulaiman Ad-Daroni. Abu Sulaiman Ad-Daroni kan macam Abu. Etem peng ben sengko apo jeng semalam penting dari awal sampai ke akhir malam. Tapi sengko ria ya, ngakan e waktu malam jadi. Engkau lebih senang tak ngakak. Napanya lebih senang sing kore tak ngakan walaupun sing kore tak apa je. Elem semalam benteng. Tak apa yang Sunda maksud. Tetapi mungku sengkok lebih fokus sengkok dia ning ke leki ke kanan. Eh tempeng ben sengkok dia kenyang teka lepasanan sampai ibadah ke Allah Ta'ala semalam penting. Ini kita beri pun Abu Sulaiman Ad-Dharani. La'an atruka min asya'i luqmatan ahabbu ilayya min an aquma al-laila ila akhirih. Ongku mungku sengkok ningkel ka kanan malam saompaan. Ada lebih fokus itu pun buat sengkok dia. Jika malam ibadah mulai di awal malam sampai ke akhir malam. Dari perkusa. Orang nikah. Lapar. Tak kenyang. Muka-muka saus. Kalau buat puasa ini dan bulan Ramadan kali itu. Bisa banyak manfaat dekat abad. Bisa melembut dekat atas bisa ma subur dek ate bisa ma sehat dek ka peten mesehat dek akal banyak manfaat-manfaat saya ke oleh amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa farajahullah Allah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عمد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم فرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم إنا نسألك يا عالم الخفية يا من السماء بقدرته مبنية ويا من الأرض بقدرته مدحية ويا من الشمس والقمر بنور جلاله مشرقة مضية ويا مقبلا على كل نفس زكية ويا مسكن رؤم الخائفين وأهل البلية ويا من هوائج الخلق عنده مقضية ويا من نجى يوسف من العبودية ويا من ليس له بواب ينادى ولا صهب يوشى ولا وزير يؤتى ولا غيره رب يدعى ولا يزداد على الحوائج إلا كرما وجودا صل على سيدنا محمد وآله وأعطنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير يا حي قيوم يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى والزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة وعلي وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس الخضر باليمن من كان عليه السلام للاستقامة وسيد لغات العالم الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ذي الكرامة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اقضي حوائجنا الدنيوية والأخروية ووفقنا لإصلاح النية بجاه سيدنا محمد خير البرية وآل ذوي النفوس الزكية اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعلنا محبوبين في قلوب المؤمنين وبشرنا وبلغنا إلى مات وعشرين سنة فالله خير الحفظ وهو أرحم الراحمين يا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا في ذرياتنا وتلاميذنا ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم باركنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم ارزقنا الشهادة والسعادة برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من أهل السعادة في الشهادة يا رحمن كل شيء ورحمة يا رحيم كل صريخ مقرب وغيتكم عادة ألف بين قلوبنا أصل هداة بيننا واهدنا سبل السلام ونجينا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وبصرنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها واتمها علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا وكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ارضنا وارض عنا واهدنا سبل السلام صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام من على المرسلين رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته